bu videoni aynan siz uchun aytaman aynan sizga taalluqli bo'ladi bu video bitta narsa aytamanda siz oldingizdan chiqqan imkoniyat nima uchun ushlab qolishni xohlamaysiz yoki oldingizdan chiqqan imkoniyat nima uchun qilmaysiz shunchalik ham bo'lib ketyapsizmi to'g'ri misol uchun ishlayapsiz ha o'ylaysiz boqyapsiz lekin bitta narsa oldingizdan imkoniyat chiqqan paytda mahkam ushlab qolish qiyinmi shunchalik teng bo'ldi qarangda narsa so'ng hozir topadigan daromad yuzga yetayotgan bo'lishi mumkin deb lekin atrofdagilarni ham o'ylab qarasa bo'ladiki ota onangizni orzu havasini amalga oshirishni xohlamaysizmi opa singlingizni padisha qilishni yo aka ukangizni padisha qilishni xohlamaysizmi danishni farzandlaringizga ayolingizga chiroyli kelajak berishni xohlamaysizmi faqat hozirgi topadigan mablag'ingiz bilan ularga hamma orzu maqsadini amalga oshirib qo'yaman deb ayta bilasizmi qayergadir taklif qilingan payt yo man cho't ishlayman zo'r ishlayman deysiz qachongacha degan savol bizni qiynamaydi o'sha narsa rossiya o'zbekiston tojikiston qirg'iziston o'zbekiston turkiya koreya boshqa davlatda ishlab yurish butunlay siz istoyatmi siz boshqa davlatda ishlab yurgan payt sizni oilangiz qayerda bo'ladi mana shu narsani o'ylab ko'rganmisiz siz qayerdasiz oila qayerda oila mehrini his qilaman deb aytdi bilasizmi shu vremyalarda yo'q bitta narsa aytaman sizga пока sizga qanday taklif tushdimi har bir chiqqan oldidan imkoniyatdan mustahkam mahkam ushlab qolib o'shandan foydalanib ko'rsangiz arzimaydimi hozirgi kunda ko'pincha rivojlanib boryapti onlayn bizneslar oddiy kunda kun onlayn siz biznes taklif qilgan paytda ham siz razrat qilasiz bir atrofga chiqib qarangchi oddiy onlayn biznes ketgan insonlar qanday kuchga ega bo'lyapti yo'q kerak emas yo'q и так далее yo'q manga o'zimniki zo'r yo'q man xohlamayman nima xohlaysiz bu hayotda siz bilan mani bu hayotda yashashimiz xulda to'g'ri misol uchun pul birinchi o'rinda o'ynamaydi lekin bitta narsa bor sizni kiyinishingiz uchun pul kerakmi yeyishingiz uchun pul kerakmi ko'chada yurishingiz uchun pul kerakmi o'g'irlaysiz kerakmas deysiz lekin buni nishonasidan yugurasiz ketyapsiz mana shu narsalarga savol endi aka man sizga aytaman sizga imkoniyat taklif qilyaptimi u misol uchun unisini tona bermaydi olloh tomonidan beradi aka borida ushlab qoling ushlab qoling lentaylik qilish yarashmaydi yigit bolaga yigit bola faqat oldinga harakat qilishi kerak чтобы erishish kerak bu narsa yigit bola birinchi o'rinda olishi kerak chunki yigit bola aytgan so'zi bilan yigitdir yigit bola qiladigan поступкасы bilan yigitdir shuning uchun bitta narsani aytamiz qilinglar пока hozirgi kunda zamon rivojlanib kelayotgan paytda bir narsani oldidan chiqqan любой bir imkoniyat qilinglar o'shandagina siz oldinga borasiz ishonavering hech tursin to'g'ri qandaydir qiyinchiliklar kelishi mumkin qandaydir udarlar kelishi mumkin lekin siz bilan biz o'sha har bitta udar qiyinchilik yengib o'tganimizdan keyin chiqqan успехimizni semiz qanchaligini bilamiz mana shu narsa